Hey Daniel, let's turn up. Ik heb op al opgelost, dus die beef wordt niet meer opgelost. Bad bitch in mijn bed heb het opgefokt, oh, oh, opgefokt. En ik geef geen fokken gevoelens, ik heb die shit al lang opgekropt. Ja, ik geef geen fokken gevoelens, ik heb die shit al lang opgekropt. White bitch in mijn bed is Samantha, Manta, ben op de blok met Janta. En mijn jongboe prikt net Fanta, ja mijn die mannen zo spelen real. We hebben Roman en Single La En die mannen zo spelen real. We hebben Roman en zingen Panta. Maar Mannen weet ik, ben niet op bluffen, bluffen. Stap in die wakkie, blijf buffen, buffen. Al die dingen gaan me lukken, lukken. Uh, niet dat hij wil kussen. Maar ik zei die bad bitch, moet bukken, bukken. Pure, ik wil die dan is het allemaal dik net drukken. Ik zie veel mannen willen haten. Ben in de trap en ik zoek niet naar kaarten. Geen Pokémon, zoek niet naar kaarten. Maar heb je eentje, zet ik stroom met laders. En mijn jongboel zit in zijn kamer. en stuurt fishing mail naar je fucking vader. naar je fucking vader. Ik zie je later, bij Bissel wordt nat net water. Drink Henny wordt wakker met kater. Ben actief in de ochtend, avond, blijf s'avond op je fucking maten. En mijn jongboos blijven die mannen ook schenken, jij bent zeker niet de laatste. En mijn jongboos blijven die mannen ook schenken, jij bent zeker niet de laatste. Yo bitch, ze helemaal gemist, snuk er één keer, daarna wat ze gewist. En ik deed niet eens zoals ze het wist, ben met tijd op die fucking trip. Zoveel mannen gebast op die strip. ik ben gaan aansteker, maar ik sur op mijn life ben lid. Yo, sur op mijn life ben lid. wil die money zwart. ben ik op de blok met wit. Ben met voor die fucking C. Geen kip, shit. Pull op ik, uh, uh. Pull op ik trip, shit. Pull op met, uh, uh. Pull op met gewicht. The matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. rustig doen. Zeg die bad bitch, ze moet rustig doen. Bad bitch, mijn bed, ze wil lustig doen. Ze moet pijpen, bitch, ja, ik wil geen zoen. Rijd door rood, bitch, ja, ik rijd door groen. Zeg maar white is bro, ja, is doen. Zeg maar white is bro, is doen. Fuck off, man. Kanker pussies, man. Wat zeggen jullie, man? YB twee keer, want hou mijn fucking naam goed. Sorry. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself.